नाजुक है स्थिति घर से निकलना नहीं चाहिए हालात न हो बेकाबू स्थिति सुधरना चाहिए रोज बढ़ते हैं ये आंकड़े मौत की तरफ रोज बढ़ते हैं ये आंकड़े मौत की तरफ समय है संभल जाने की घर में ही रहना चाहिए कोरोना के इस लड़ाई में हमें कुछ भूलना नहीं चाहिए कोरोना के इस लड़ाई में हमें कुछ भूलना नहीं चाहिए महामारी के इस जंग में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए मात दे सकते हैं हम इस महामारी के चेन को तोड़कर मात दे सकते हैं हम इस महामारी के चेन को तोड़कर तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन होना चाहिए नाजुक है स्थिति घर से निकलना नहीं चाहिए हालात न हो बेकाबू स्थिति सुधरना चाहिए देश के सारे कर्मवीर लगे हैं देश का भविष्य बचाने में देश के सारे कर्मवीर लगे हैं देश का भविष्य बचाने में हमें भी अपनी जिम्मेवारी स्वयं समझना चाहिए कोरोना के इस खौफ ने ले ली है कितनी जाने कोरोना के इस खौफ ने ले ली है कितनी जाने ये मौत का सिलसिला अब और नहीं चलना चाहिए नाजुक है स्थिति घर से निकलना नहीं चाहिए हालात न हो बेकाबू स्थिति सुधरना चाहिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक तो करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें